Thank you. Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, sekali lagi kita berjumpa pada hari ini untuk unboxing. Eh. Oh, hujan sekarang, saya tak sure anda boleh dengar ke tak tapi memang bising lah. Okay, uh, model kita pada hari ini adalah model AKS. Tapi brand dia daripada uh, pengeluar baru lah. Saya pun memang tak pernah lagi tengok brand dia dan juga ini adalah first time Saya unbox bersama anda Bersama-sama ha. Siap dia seal lagi Ini consider uh, Sample lah Yang diberikan kepada kami Biasanya sebelum saya unbox apa-apa Saya akan try buka dulu Lepas tu At least lah saya buka tengok belek-belek sikit lah Sikit lah Dan yang ini memang first time Memang saya tak pernah buka lagi So kotak dia macam ni Ada satu bintang tak ada uh, tulisan brand di sini saya tengok ah ada uh, ni dia ada tulisan sikit lah apa Russian style model level modular ha ni dia ada brand sikit brand dia nama dia Idol Toy I-D-O-L-T-O-Y-S so uh, model dia memang AKS-74U dan di sini adalah adalah dia punya sedikit disclaimer lah ha. right Jom kita buka bersama-sama ah. Diharapkan model yang ni uh, sesuatu yang baguslah. Diharapkan begitulah. Okey. Sebab baru-baru ni pun dah banyak sangat lah AK saya tak sure lah AK ni dia okey ke tidak. Alright. So kotak dia macam ni, jom kita lihat Eh Oh ni dah ikat Water Bullet Gun ha, Dia panggil gun, patut panggil blaster lah Right Real experience Right, jom kita lihat Ah, oi Apa ni? <laughs> oi hmm. Wow, Mac dia warna orange Okay, Mac dia warna orange Okay apa lagi? Wah. Aduh, tak pasang lagi. Alamak. Okey, ini dia punya mazo. Mazo dia ada bagi dua. Satu orange, satu hitam. Uh, memang daripada nylon. Dengan yang ni saya rasa tempat untuk uh, ikatkan scope dia lah. Wow. Okey, siap ada motor dalam ni. So, kalau boleh nampak, daripada nylon. Hand grip dia. Ini pula bat. Okay, bat dia pun daripada nylon. Apa lagi? Kita lihat. Wah. Oh, okay. So, kotak saya letak tepi. Ini semua letak tepi dulu. Okay. So, ini hero kita pada hari ni. Ah, alright. Ini dah consider siap pasang sebahagian. So yang ni orange. So dia ada bagi hitam. So anda boleh tukar kalau nak. Dan ini dia tak bagi. Ini memang ah, ada juga. Ada juga, ada juga. Kalau anda nak tukar dia ada bagi juga di sini. Satu hitam. Bahagian depan ini kayu. Hmm, bau kayu. Siap dia dah macam... Dia bukan kayu yang kasar lah. Dia dah siap spray lepas tu dah ada bagi clear uh, cover dia lah tengok dia bersinar-sinar kan uh, inner daripada aluminium outer daripada besi ok bahagian ini pun besi uh, metal trigger besi uh, selector besi uh, ini nylon trigger guard pun besi uh, cuma itulah dia tak masukkan uh, motor lagi dan juga bat lah tak ada bateri tak ada uh, cermin mata keselamatan tak ada gelbo semua tak ada lah. so inilah yang ada saya try pasangkan dulu dan selepas saya siap pasang kita tengok lagi sekali lagi ya lebih detail dengan angle line jom Okay, so seperti yang anda lihat daripada kotak tadi dia ni belum pasang uh, bat belum pasang kan dan ini dia warna oreng so saya dah tukarkan ini ini part dia se yang asalnya dia oreng so dia ada bagi hitam so saya dah tukarkan warna hitam dan ini juga dia ni untuk uh, sangkutkan dia punya bat ni lah juga daripada oreng kalau nak buka ni leceh sikit so saya tak tak tukar lah tapi dia memang ada bagi satu uh, hook yang ni dan juga dia ada bagi extra satu untuk trigger yang ni. So kalau dah patah bolehlah ganti. Okay dan dia juga ada bagi dua. Ini nylon. Nylon punya muzzle ataupun flash finder. So o-ring dengan hitam. Biasanya korang minat hitam kan. So saya try pasangkan hitam. Di sini yang ini dia boleh buka sebenarnya. Yang thread ni kan. Kalau anda boleh nampak ini. Dia boleh buka dan anda boleh masukkan lah uh, hop up dia. So ini memang daripada besi dan kalau nak masukkan macam ni saja boleh je. Anda ikat saja di sini ada satu pin. Nampak satu pin yang ni. Dia memang tahan kat ni lah. Cuma ni adalah dia kasar-kasar sikit. Anda kena potong-potong sikit lah. Kena bersihkan dia. Okay, macam ni putar-putar-putar-putar-putar. Dan dia akan klik sangkut kat sini. Alright. selepas tu kita tengok dia punya mag. So mag dia uh, memang daripada nylon dan keistimewaan mag dia ada dua. Satu dia masukkan jabor di bahagian bawah. Anda kena tolak daripada ni ke sana. Kuat sikit tolak. Ha. So masukkan jabor di sini. Dan yang satu lagi keistimewaan dia anda tengok dia punya mag termina di bahagian tepi bukan di atas lagi. Biasa kalau di atas kan time anda masuk, anda kepik-kepik dia punya terminal spring tu dia akan patah lah ataupun bengkok so dia kalau dah macam tu dia tak boleh nak nak supply power kepada ni so feeding ada problem so yang ni ok je nampak ha. ok dan kita lihat secara uh, dekat sikit dah so yang ni uh, dah memang dah tukar tadi dia punya inner daripada aluminium dia punya outer daripada besi so ini memang daripada uh, nylon kalau bahagian depan ni handguard depan memang daripada kayu lah siap dia dah spray dia dah licinkan ha, ni memang licin perasaan di tangan memang best Alright. So bahagian ni besi, ini besi ya. Dan uh, ini trigger guard besi, trigger memang bukan besi. Dan bahagian belakang dia punya uh, grip nylon. Ini pun nylon. Kalau anda nak lipatkan dia tekan button ni. Okay. Eh, Wih ketatnya. Hmm. Sekejap ah. patut tekan button ni. Wah, salah. Ah, nanti kita tengok apa masalah dia tak boleh pula dia nak lipat sepatutnya tekan button ni ah boleh pun ah kena kuat sikit dia baru lagi ni ah kena bagi tekan-tekan dia sikit tekan untuk lipatkan dia nanti ah, akan sanggup kat lah. alright sebelah sini fire selector daripada metal dia punya color ah, dengan atas ni dia macam ala-ala ada panggil apa kita panggil uh, dia macam dah macam better damage sikit lah dia dah macam lama-lama sikit tengok dia ada cara-cara kan sebenarnya ni disengaja kan so dia nampak macam rustic sikit lah ha. ini daripada nylon alright so model ni memang ada blowback lah dan kalau uh, anda nak tengok dia punya battery chamber di bahagian depan ni so kena keluarkan yang ni tekan yang ni dan anda naikkan ni lah. ha, dia akan tertanggal so anda boleh keluarkan yang ni dan masukkan bateri dan konektor dia memang daripada mini Tamiya lah cuma seperti AK-AK yang lain dia punya bateri chamber memang cuma ada around dalam 10cm ke memang kecil lah so bateri yang panjang memang tak boleh masuk ini pun tengok saya rasa ngam-ngam je ataupun kena adjust sikit tak apa saya try uh, tertonggeng macam tu je lah dan kalau anda lihat ini buka sepatutnya ni dia punya spring dia akan naik macam ni lah cuma dia punya spring tak berapa kuat so dia macam lemah-lemah sikit dan kalau anda boleh perhatikan dia memang ada blowback dan sistem blowback dia memang kelakar sikit dia menggunakan ini panggil apa tali pancing nampak? aduh sorry sorry terlanggar pula ha, dia menggunakan tali pancing kalau dah putus ini bolehlah ganti cuma pelik lah kenapa lah pakai tali pancing <laughs> macam JM dulu dia pakai getar rubber band ini dia pakai tali pancing maybe ini nylon punya uh, yang consider uh, tahan lah so tak sure lah berapa lama dia bertahan tapi kalau anda tak nak uh, blowback pun boleh juga sebab ada orang yang tak minat blowback dia nak performance lebih bagus so dia uh, offsetkan blowback ni ok jom saya masukkan bateri dan kita try try sikit uh, firing dia lah. Okay. So kalau safe memang tak boleh tembak. Kalau semi di bahagian bawah. Consider okay dia punya trigger respon. Dan dia sini saya rasa dah banyak kali lah saya try juga sebab tadi saya pasang, saya try try sikit kan dia susah sikit nak sampai ke hujung so ini memang perkara anda kena terima lah dan ini auto ah, habis main dah putus tengok hai apalah <laughs> okay. So memang dia punya kelemahan lah ni saya rasa dia. kenapa lah dia bagi ni. So dah putus. Dah putus dia tak bergerak lah. Okay. Tak apa kita biarkan dia dulu. Dan kita tengok ada tak dia Mac Prime. Mac Prime. Tak ada. Ada Mac Prime. Alright. So saya rasa inilah dia. So kita try timbang. Kita try timbang. Lepas tu kita buat close up. Dan kita test FPS sebab ikutkan dia punya model yang ni kan dia menggunakan gearbox lah gearbox version ketiga dan dia memang sudah siap upgrade lah semua dalam ni uh, dia punya gear set semua tu memang daripada uh, metal so ikutkan dia memang consider dah buat performance ataupun upgrade yang hebat lah kepada dia punya gearbox lah so memang gearbox dia tu consider cantik tak perlu upgrade lagi Okay. Cuma inilah blowback dia. Hai. <laughs> Kelakar betul. Okay. Jumlah berat. Jumlah berat. Okay. Dalam 1.5 kilo lah jumlah berat dia. Alright. Uh, kita akan pergi kepada close up. Selepas close up, kita test FPS testing. Jom. Okay, so kita nak mulakan FPS lah. Eh. So, satu tangan tak boleh nak tolak lah. Memang saya dah masukkan dengan jauh jawbo tujuh ke lapan mm. So, kita masukkan kepada blaster. Alright, dan tak ada mag prime lah. Kalau tak ada mag prime, kita try shoot dulu lah. Aduh, sorry, lupa nak masukkan bateri. Alright, uh, bateri tertonggeng macam ni lah. Jom kita tembak dulu sebab dia tak ada mag prime lah. kita mulakan dengan semi mulakan dengan semi ya wih dah tak ada jawab ke ok kita mulakan uh, kita teruskan dengan auto Alright, wow. Okay, uh, bateri 11.1 volt lah boleh dapat around dalam 20 lah rate of fire dan dia punya uh, panggil apa average FPS kalau saya lihat kan di sini dalam 2, 3, 2, lah right habiskan jabo okay. uh, around 2, 3 ke 2, 5 lah 2, 3, 0, 2, 5, 0 consider okey dan juga laju lah. Alright, kita berjumpa kembali dan selepas FPS testing um, saya rasa dia punya performance consider okey cuma uh, tak berapa konsisten maybe kena tune sikit tetapi model ni sebenarnya dia memang uh, daripada uh, pembaharuan lah yang consider agak agak hebat lah saya kata sebab dia menggunakan Soko uh, V3 gearbox lepas tu dia punya um, sudah upgrade kepada metal gear set dengan dikatakan lah uh, banyak metal part dan sudah di upgradekan lah kepada yang terbaik so walaupun itulah yang pengeluar katakan tetapi saya rasa ada lagi lah <laughs> dia punya apa uh, peluang untuk diperbarui lagi kalau nak ikutkan colour dah consider cun dah ada kayu hitam, kayu kuning, uh, brown macam ni kan kombinasi colour memang cantik uh, finishing pun consider ok dan dia punya combination colour sebab dia ada pakai macam rusty-rusty sikit kan ha, macam better-better damage ha, lah dia punya apa karakter dia lah nampak macam AK lah ha. memang AK patut macam ni kan Hmm, dan selain daripada itu, uh, inilah dia punya masalah uh, tali pancing ni dah dah memang gone lah. Okay, dia sepatutnya bukan patah, bukan putus ni. Dia ada satu kepik ni. Nampak tak? Kepik dia ni. Dia dah tanggal. Artinya dia dah tertanggal lah. Sepatutnya ni dia mengepikkan uh, dua tali tu lah finishing dia. Tapi dia sudah tanggal. So, dia punya blowback memang sudah gone. Dan saya memang jangka dia tak tahan lah. Tapi tak adalah menjangkakan dia secepat ini alright apapun uh, ini adalah model daripada pengeluar yang baru tapi dia sudah juga lah hampir setengah tahun lah saya dengar brand dia uh, sudah dikeluarkan tetapi di pasarannya di China tak sure lah dia ada tak uh, mengeluarkan model ni dengan banyaknya ataupun tidak that's why saya mendapatkan sampel daripada mereka dan inilah sampelnya Uh, saya akan bagi feedback kepada mereka untuk perbetulkanlah apa yang patut dan saya rasa selepas diperbetulkan tu ini merupakan salah satu lah model daripada banyak-banyak AK yang ada di pasaran yang consider upgrade dia cukup lah so anda tak perlu nak wingsing pasal upgrade lagi cuma perlu tune up sikit dan patut dia dah consider one of the best blaster ataupun consider blaster yang bagus lah alright jom uh, saya rasa video sampai di sini sajalah. Uh, kalau anda baru saja mengikuti channel kami, sila tekan button subscribe sekarang dan juga tekan butang loceng di sebelah dia. Supaya anda tidak ketinggalan mana-mana update ataupun upload daripada kami ya. Alright, saya Sean daripada Brassamania. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye!